Добрый день! Если вы смотрели наш прошлый обзор оборудования, в нем мы рассказывали о том, что делать, если в вашем магазине мало места и некуда поставить кассовый компьютер и полноценный принтер. Речь шла о посттерминале на базе Android Longcheer V1. Сегодня расскажу вам о еще более минималистичном варианте Ronfta RPP200. Это принтер чеков, работающий в тандеме со смартфоном по Bluetooth. О том, как он работает и чем отличается от обычных принтеров, расскажу вам прямо сейчас. Thank you Начну, пожалуй, с того, что по качеству, скорости печати и размеру бумаги этот малыш не уступает своим старшим братьям. Это полноценный термопринтер, печатающий по 80 мм в секунду на стандартной 56 мм бумаге. В то же время его мобильность делает его идеальным вариантом для выездной торговли – небольших магазинов, логистики, сферы услуг и так далее. Тут же будет, кстати, защита от падений, предусмотренная производителем. Принтер снабжен резиновыми вставками, которые позволяют ему относительно безболезненно пережить падение. Время работы без подзарядки около 3 часов активного использования, после чего нужно будет поставить его на зарядку. Тут нужно заметить, что разработчики предусмотрели энергосберегающий режим. То есть, если вы некоторое время ничего не печатаете, принтер уходит в сон и тратит заряд намного медленнее. Как показала практика, при печати одного-двух чеков в час принтер способен продержаться целый день. RPP-200 может подключиться к компьютеру по Wi-Fi, Bluetooth или мини-USB кабелю. В принципе, это позволяет использовать его как обычный чековый принтер, если такое нужно. Но главное его преимущество это, конечно, мобильность. Поэтому возможность сопрягаться с телефонами на базе Android и iOS будет как никогда кстати. Как вы можете заметить, сейчас все программное обеспечение понемногу мигрирует на смартфоны, поэтому в первую очередь нас интересовало подключение мини-принтера именно к этому устройству. Давайте посмотрим, как это делается на примере мобильного приложения Torxoft. Все, что нужно сделать, это включить Bluetooth, найти устройство с именем RP200, и подключиться. Пароль установленный по умолчанию 4.0. После этого принтер появится среди доступных для выбора во всех приложениях, которые могут печатать, в том числе и в Drucksoft. В самом приложении нужно найти в настройках выбор принтера и выбрать это устройство. Теперь при реализациях будет печататься чек. по поводу цены. Стоит он дороже, чем стандартный чековый принтер, и по цене он даже ближе к принтерам премиум класса. Но мы ведь помним, что это необычный принтер, и есть перечень ситуаций, когда только такое устройство и может быть использовано. Так что сравнивать его нужно с конкурентами в своем классе. Тут есть решения как сильно дешевле от безымянных китайских производителей, так и в 3-4 раза дороже от именитых американских брендов. RPP-200 в данном случае золотая середина, как по цене, так и по качеству. Что можно сказать об этом устройстве? Возможно, для предпринимателя это не предмет первой необходимости, но бывают ситуации, в которых он действительно будет незаменим. Сейчас все чаще наблюдается тенденция, когда продавец общается с покупателем в зале. Там же можно продать товар и распечатать чек, а не заставлять идти человека на кассу. Другой вариант, когда на прилавке очень мало места и некуда поставить полноценный компьютер и полноценный принтер. В таком случае их могут заменить смартфон с мобильным приложением Turksoft и мини-принтер RONG TRPP200. Приобрести этот и многие другие товары можно в нашем интернет-магазине, ссылка на который будет в описании. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Также не забудьте подписаться на наши соцсети. Спасибо вам за просмотр и желаем удачных продаж вместе с Торксофт.